ポンペルミーン地球生まれ地球育ちの異星人、イーバメテオライトです。今日は私の小さな頃のエピソードをお話ししたいと思います。私は3度の飯よりおやつが大好きで、いっぱい小さな頃からおやつを食べてました。 って旅行に家族で行った時にもたくさん美味しいものを食べて上機嫌で車に乗ってました。で、車に乗りながらソフトクリームを食べてたんですけど、扉に、車の扉に体重を預ける形でいたから、両親が私たちのことを降ろしてくれようとした時に開けた瞬間、ゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって、なだれ のように私が落ちていって、やべえと、両親は思ったらしいんですが、私は天高くソフトクリームを掲げ、自由の女神のように立っていたそうです。終わり。